Ça va Oui, peut-être. On y va, on est en retard. D'accord, je finis avec Pauline et on y va. Parfait. Super. Bon, je te laisse. Je te dis à demain. Bonne soirée. Au revoir, Coco. Salut. Et salut les gars, bonne soirée à tous. Ciao, allez vous bien, faites pas les cons. Putain. mais c'est quoi cette année Putain, mais c'est qui ce mec là Putain, mais c'est quoi ce bordel Putain, le quoi ce mec C'est chaud.